La presidenta del gobierno asegura que no tuvo ninguna participación en el acuerdo para la compra de mascarillas entre Sodena, la CEN y Alvin Medical en pleno confinamiento. Este convenio no lo firma el gobierno de Navarra, lo firma Sodena. Hay contradicciones. Alguien no está diciendo la verdad. Señora Chivite, y esto le tendría que preocupar. Diru publikotik e, bat koma bi milioi euro galduko ditugu maskaren ondamendian. Hau ez da kasualitate bat, eta ez da kasualitate bat logika eta sistema oso bati erantzuten e, diolako. lako alde batetik sistema klientelarre bati eta beste alde batetik zeneko enpresarien eh, aldeko sistema bati. Beraiek dena eskatzen eh, dute eta gobernuek dena ematen eh, diete. Horregatik ikusi duguna da bakordi honetan patronalak barra libre izan duela inolako konpromisori gabe diru publikotik bere beharrak azetzeko. Labetik oso argi dugu gardentasuna eta kontrol zorrotza behar dela eta hori gainera ezinbestekoa dela gobernua bera bere logikatik eh, ateratzeko eta logika horretatik alde egiteko. horregatik eskatzen duguna da langilon mesedetan erabili behar dela diru publikoa gure lan eta bizi baldintzak hobetzeko eta ez aldiz elite batzuen privilegioak mantentzeko eta e, bere bizitzak e, gainetik jartzeko.